de YouTube, está lloviendo y hoy suspendieron las clases. Mm, y para rematar, es, es, posible que en unas horas sea una posible tormenta eléctrica. Mientras tanto, voy a enseñarles a cómo hablar francés. Wiltshire eh, un partout, un eh, partout. Il y a des bons, il y a des bons, il y a oui, oui. Il y a des de de tout ça couleur. Il y a chez nos de eh. Like si quieren que les enseñe a hablar francés. Hasta hasta aquí el video de hoy. Recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí, dices Y Luigi, en YouTube. nos vemos hasta la próxima amigos.